Sziasztok, Nyári Krisztián vagyok. Én nekem is van egy fogadalmam. Szeretnék megszólítani olyan embereket, akikkel kevesen beszélnek, pedig megérdemelni. Szeretnék megdicsérni olyan embereket, akiket kevéssé ismerek, vagy csak felületesen, és megérdemlik, hogy megdicsérjék őket. Azért, mert én is szeretném, hogy csökkenne a közöny Magyarországon, ezért csatlakoztam én is a Hősök Tere projekthez, és remélem lesznek, akik követnek minket.